sizawuphinda ke ngoku sidlale enye igame apha le game besiyidlalile kule veki phela eyakhumbula besinezinto zethu zokubala ezintathu ne namhlanje sizawusebenzisa ezine ne into esizayenza siyenza njani le game ndijonge aso into esayenza le game yethu sawuthatha la maqela ezibalisi zethu ndizame ukuzifaka pha phakathi kule ve pheleyo besisebenzisa udibanisa namhlanje sawusebenzisa uthabatha ne right ndizanibonisa idlalwa njani good zingaphi eziwe ngaphakathi phaa ebhokisinkani inye ne all right zingaphi ezileli ngaphandle zintathu hmm. inoba ngubani ke ngokumahluko u-three wethu simthabathe sithabathe u-one nazi yazi ntathu zingaphandle ma sithabathe u-one kushiyeka ngaphi sishiyeka zingaphi ezimbini ne sure high five enkosi na sifumane ubani u-two wethu ngoku ke ngoku umntu ngamnye uzawudlala igame yakhe aphose phaa sizowuncokola ngamanani wethu kuba enza bani na xa sithabathe elinye inani sishiye elinye inani ne olrayithi uzawuqala ke nontombi ka sihamba ngomgca ne ke makasiqayele asijonge hmm? zingaphi ezingaphakathi ufake ezingaphi ngaphakathi eyi-one yes washiya ezingaphi ngaphandle zintathu all right kanene u-three umahluko phakathi ko-three no no no one sifumana bani sifumana bani well done masiye pha high five good ngubani olandelayo ke ngoku hmm? ngolandelayo masikhuphe kaloku ezakhe sizifumane umntu ngamnye uneento zakhe zowugqaya ne siye umntu right nazo uziphosile pha ufake ezingaphi ngaphakathi ufake uziro ezinye zonke zingaphandle andithi zingaphi ezingaphandle ke ngoku ziyi-four yinto nomahleko phakathi kofori noziro xa sinofori satya eziziro e, e, sisheka nezingaphi sishiyeka nezingaphi well done sishiyeka neziyi-four high five good nguwophosayo ngoku asa uasa uzawuphosa ke na ke ndizayitshintsha ndizise kweli cala ukwenzela uba wonke umntu aphose kwindawo e, elinganayo phosa aso wow uaso uphosile bethunani zingaphi eziwe phakathi inye kwashiyeka ezingaphi ngaphandle ezintathu yintoni ke lena umahluko phakathi ko-three wethu no-one sishiyeka nabani sishiyeka nothu ngoba sithatha ezintathu sitye ibenye kushiyeke ezingaphi ezimbini yho high five good sifuba nothu wethu right bangene noqalayo ngoku inathi nguwe ngoku ngu-inathi nana ka ngu-inathi ingathi zingaphi ezingene ngaphakathi inye saze safumana ezingaphi ezileli ngaphandle ezintathu siphinde sibuze umahluko kanene phakathi ko-three no-one xa sina-three kwangena one sishiyeka nangaphi sishiyeka no-two yoohayi mani wena you are a stava sheka nothu sishota ngawe ke ngoku lwethu all right sishota ngothando lwethu ke ngoku ne thando lwethu sigayele nawe sizowubona uba uzawufaka ezingaphi hmm? ufake ezangaphi uthando lwethu ufake ezimbini ne okay ezingaphi ezingaphandle zimbini ne olrayithi uthu xa simthabatha komnye uthu sishiyeka nabani nyhani nankuthu sitye two sishiyeka nabani sishiyeka nozero ne well done thank you so much high five good sishota ngawo ke ngoku wogqibela wena nendoda olrayithi masiyeke ndoda wow undoda ufakile phaya zingaphi azifakileyo zingaphi azifakileyo zifo kutheni ukuthetha yena yedwa andidlali nani zingaphi azifakileyo zifo zine ne olrayithi zingaphi ezingekho ngaphandle ezikho ngaphandle ezikhoyo ngaphandle ngubani ngunot ne sithi ke ngoku ufori sitye not sinofori sitye not kushiyeka ngaphi sishiyeka ngaphi sishiyeka four well done thank you so much ndoda